We zouden langer moeten werken voor minder pensioen, oh, maar niemand heeft daarvoor gestemd. Maria was heel haar leven syndicaliste op de luchthaven en kan daarover getuigen. Ik heb Marianne aan de lijn gehad eh, nog niet lang geleden en die werkte in de catering. Die heeft er eh, bijna Hans haar loopbaan deeltijds gewerkt en die gaat een pensioen hebben van 690 euro. Dat is gewoon niet te doen wat dat me voorstelt. En ik weet in mijn tijd dat het al voor de mensen zwaar was als ze 50 waren. Dus nu wordt dat voor sommigen tot 67 gebracht. Die vrezen dat ze het zelfs niet gaan kunnen volhouden tot aan die leeftijd. Je moet weten, op de luchthaven de mensen beginnen van 4 uur s morgens tot s avonds tot middernacht. En dat kunnen 20 verschillende uurroosters zijn. Dus je moet je eens voorstellen wat dat, dat doet met je lichaam als je boven de 50 bent. Het is voor de mensen een, eh, een donderslag bij heldere hemel geweest. Als ze hoorden hun ten eerste dat ze gingen moeten tot 67 werken. Hè. En dan nog eens nu, wat dat er nu op tafel ligt, dat puntensysteem die totale onzekerheid geeft. Gewerkt om te kunnen genieten van een deftig pensioen. Daar hebben ons ouders voor gestreden. Hè. Dus daar is, nee, eh, dat, is, ja, dat, dat maakt mensen bang. Dus ik hoop dat die bangheid omgezet wordt in verzet. Dus ik doe echt een oproep. Mensen, eh, laat u niet doen. Eh, eh, we hebben in de geschiedenis altijd moeten ingaan tegen maatregelen en verzet loont altijd. Dus ik weet dat als delegé maar al te goed. dus massaal op straat komen zou ik zeggen en niet afgeven en niet toegeven op de voorstellen van de regering. Dus we hebben met de PvdA een flyer gaan uitdelen op de luchthaven en daarin eh, zeggen we kort waar dat wij voor staan. Eh, dat is ten eerste het behoud van het brugpensioen. Ik denk dat dat heel goed is van dat te zeggen. De mensen willen nog kunnen op brugpensioen gaan, want aan 58 is een groot deel van de werknemers kapot. Ten tweede dat dat inkomen moet zeker zijn, dus dat mensen recht hebben op minstens 1500 euro, wat nu niet het geval is en het behoud van de 65 jaar. Want niemand heeft gestemd dat we tot 67 moesten werken. Audio Jungle.